блок алкакка бекитилген оюктуу дөңгөлөктөн турат блоктун оюгу аркылуу жип трос чинжир өткөрүлөт айлануу огу менен кошо өйдө төмөн жылуучу блок кыймылдуу блок деп аталат кыймылдуу блоктун принциптерин карайлы блоктун айлануу огуна жүктү илебиз ал эми жиптин ылдыйына динамометр динамометрге күч таасир этип жүктү көтөрө баштайлы бул убакытта динамометрдин көрсөткүчүн байкап жүк көтөрүлгөн бийиктикти белгилейбиз блоктон жүктү ажыратабыз дагы динамометр менен жүктү көтөрөбүз тажрыйбанын жүрүшүндө кыймылдуу блок күчтө эки эсе утуш берүүгө мүмкүндүк берет кайсы бир убакытка кыймылдуу блок аркылуу көтөрүлгөн жүктүн бийигин жана динамометр бекеген жиптин аягы жылышкан аралыгын салыштырабыз биринчи учурга салыштырмалуу экинчиде аралык эки эсе көп тагыраак кыймылдуу блок күчтө утуш берет бирок аралыкта утулуу болот